wonke umntu uneeblocks eziyi-five apha ne ndijonge ndijonge okay ndijonge ndiza kwenzela ishape jonga mna ndijonge ndijonge yayi ba khandenzele awuthethi uyenza well done likuwe good uchanile uligugu very good khambonisa good good kukho abantu abayikhawulezisileyo ke bayenza good boy sure okay wonke umntu uyenzile ne yibeke phantsi kishape yakho beka phantsi Shh. tyhula beka phantsi ishape yakho beka pha phambi kwakho uyijamele uthi gcwaka uyijonge okay uthi gcwaka uyijonge mamela ke khawuze refilwe khawuza pha kum iza pha kum jonga le nto sawuyenza yijonge yijonge yijonge yijonge yijonge jonga le nto ndizawuyenza liku ndiza kuvala amehlo ava then ndenze ishape uyive uyive kuthiwa ugqiba undenzele yona ane ane okay jonga pha andenza impumbuthela menza nto impumbuthela okay jonga ke mntanam ndenze ishape apha ndenze ishape up yive khayive kuqala khayive yive yive ngezandla zozibini yayive yayive khaphinde uyive iphinde uyive kuba uzawuzenzela khawuyive ungakwazi uzenzela xa uwavulile amehlo bendithe yenza yenza iza izoyenza ishape yenza yenza yenza noba yiphi yenza yenza zama yenza dibanisa ah, ndiyazi enza enza ubahoye ubahoye mntena a-a a-a suhle bendithe ijamele ishape yakho funa ungcola ngayo bendithe ijonge grade one bendithe ijamele aha uh -huh. Aha. Kazan. Kazan. Shh. Yole. Yole. Well done. Uyenzile ne? Good. Sha. Very good, Rifin. Mamela ke. Mamela. Jonga. Mamelani. urifilo uyifake apha siyenze phi funeka siyifake phi khona into erongo apha phi banana ndilungisa le a-a yenze khawuyenze irayithi irayithi liyi-one apha ehe e-e thatha le phinda uzophula iishapes zakho eziyi-five zophula mazibe lusi zibe nje ndifuna ukope ke ngoku ukopi itshomi yakho ndikopile mna ndithi wayenza ishape yakho kopa itshomi yakho yenza ishape itshomi yakho mayenza ishape kuqala then ujonge yakhe uyikope copy me grade one grade one uyandiva yes makubekho oqalayo good makubekho oqalayo akukope akukope good ngokwenza leyane good izip iphe yena ngubani omnye ozawukopa omnye manoqalayo apha manoqalayo nguwoqalayo yenza ke banom banom ye se yenzile wa kop copy me copy cham ya ya kop so ipe yenu ipe yen ile mkop kop mkop ipe yen mkop yo mkop good kala kala kala hlala phantsi kusiphi a-a bayakopana copy me jonga ke kwenzeke ntoni apha uyakop nkope kop nkope orayithi ke mamela aba bagqibileyo yitheni yakho ke ngoku yitheni yakho phinde uzikhulule